buhay. Halo geng, ketemu lagi bareng gue Chandra atau yang biasa dipanggil Yakin Kali ini gue lagi ada di Santorini Ya Santorini, Greece Lagi nungguin satu temen lagi yang mau cabut Nih kamarnya Masih ganti baju Oh, akhirnya anaknya keluar dari klu juga. Sang Santorini apotek. Yung kahit ano, simple lang na ano. Basta wag, size? small lang. Small. Oo. Wag Pag yung may nagtiga. plastic ha. Ah. Yung basta... One, two, three. dong geng Antri mau turun dari perahu ngambil videonya nggak stabil karena di sini ombaknya gede banget nah kalian bisa lihat kan goyangan kapalnya oke okay. masuk buat ke cable car Soib kasih lihat dong kasih lihat dong ototnya dong kasih lihat dulu ototnya yang mana ini yang bawah apa yang ada <laughs> kita lagi antri beli tiket buat kabelnya eh kabel apa sih tadi namanya <laughs> lupa gue dan ini harganya cuman satu euro cuman kalian harus pakai ini Kereta gantung. Indonesian boy. Indonesian boy. Indonesian boy. 对。 lihat gajian nah. gimana pak udah kelihatan belum gajinya sini tempat favoritnya siapa, geng? Syahrini. Wah, Syahrini. Si Princess Syahrini. Emang Syahrini aja yang bisa ke sini. <laughs> Yuk. Emang cuma sehari ini yang bisa kesini. juga Kita juga bisa kali. Gembok cinta. Gembok cinta. Oh ini udah lama-lama nih. Kayaknya ini yang ngunci dulu udah tua banget nih. Gemboknya udah karatan kayak gini. Ini berapa kali? Oh apalagi ini. Udah karat sekali. Nah kalau ini contoh orang yang poligami. Banyak istrinya kayak. Atau poliandri. Sayang sekali ini tuh di di mana kita sih? Santorini ya coba kalau di Madura ini <laughs> paling dua jam udah habis udah kerasa lapar kita mampir ke rumah makan <laughs> rumah makan Cina chicken banyak pilihan menu di sini tapi hati gue jatuh cinta sama ini egg fried rice karena harganya cuma <laughs> segini I am the one, the way your son don't need a gun to get Yup, kita udah selesai makan dan waktunya balik kerja lagi. Oke geng, karena ada tanggung jawab yang harus kita jalani, kita harus balik ke kapal. Yup, lagi nungguin keretanya datang. Yup, keretanya datang. gini gini ya record take two take two take two take two take two rekam dulu lah masuk ke YouTube lu kan ntar gua iya. masukin masuk dong nih ada lagi nih Hai Chandra always salsal fuck